方位呢会影响家中不同的一个人士，所以切记在这一天尽量就不要在这个时间之后有翻动土壤的一个动作。同时要提醒属马的朋友，在当天逢到的咸池星宿的一个加持影响之下，比较容易会在跟异性互动的时候呢扫到台风尾啊，或者是说沟通上会有不容不畅快、不愉快的一个状况发生。所以呢，能忍则忍会是比较理想的。 在这一天呢，同时有一个开运的模式，可以是针对提高我们的这个官路的部分啊，尤其是针对想要你的这个前途能够一路风采的朋友们，请务必切记，在这一天在上午之前，在白天。 花一点时间想想看，你想要感谢在工作上曾经给予你帮助的人有哪些哦？至少要发出一到五封信呢，不管是给过去的领导，或者是你的同伴，甚至是你的晚辈都可以。呃，你可以写感谢的话、鼓励的话都好。那么把这个信呢发出去呢，同时也是在整理自己呢，在这一年间你从谁的这边得到了助力还有成长哦。 再来，我们来看一下，就是在周二这一天，我们会迎接的是当月的月破大号，同时也逢到了戊拆灶的日子，因此厨房的部分是不宜去做一些新工的。那也会切记，在这一天尽量集事少取哦，一事不用，会是比较理想。 同时，在礼拜三我们会逢到的是乌兔太阳日，吉时落到的是申时，也就是下午的十五点到十七点这个时间。那在当天呢，非常大力，我们可以针对呃要赚出货财的朋友，把物品呢在这个时间安排入仓，然后交集货品。同时在当天也大力可以去做交易以及斡旋。 另外，如果有需要除灰的朋友们，也可以安排在当天呢，针对我们的手跟足部的指甲呢去做一个修剪，这样都是不错的一个方式。另外，在周四这一天，我们会逢到的是一个新的节气，在十点三十九分会迎接大寒。那么在大寒这一天呢，一一般来讲呢，它的这个星数呢。 能用的是比较少的，哦，补片呢，在这一天所录的心数呢是比较适宜用在安葬急用，所以这一个大寒呢，我们就没有用开运的这个小 tips 给大家。那我们来看一下，就是在周五这一天，我们会迎接的是天罡日。那老师常常有说，如果你本命有犯到魁罡啊，那么就要注意一下，在当天是不宜吃。 这个牛肉跟相关的加工食品，那同时也会建议在大家，当然在这一天多食方便素会是比较理想的。在当天同时也逢到的是正八座，那俗称呢，也就是我们讲的杀尸日，因为在这一天呢，它的这个日柱呢。 代表的是阳气已尽，而且阴气是相当的深的，所以一般在当天是不看风水的。不过这个通常是指的是阴宅点穴的部分，所以地理师在这一天是比较忌讳去参与，也比较不会从事相关的一个活动。那在同时加码让大家呢有一点了解，通常的这个正八座呢，在过去的时候呢，也是古代皇帝。 不工作的日子，他难得可以休息的一个静思日哦。那以现代的一个词汇来看的话，就是类似我们讲的公休。好，再来我们来看一下，就是周六这一天，在周六这一天，我们逢到的是人格翻工的日子哦。那它也代表的是我们因为受到了这个天地空网的一个影响之下，在当天是不宜嫁娶的凶日哦。 不过在这一天呢，是很大力。我们如果是 HR，你是负责人事的主管，你可以在当天，比如说开出这个职缺，或者是说你可以把一些 offer letter 给递出去哦。在这一天是很大力可以招贤哦，还有包括开市入宅出吉这些事项，有需要的朋友们都可以参考一下。 最后，我们来看一下，就是针对周日这一天，我们迎接的是大退日哦。那么在大退日的这一天呢，它是适合我们可以祈福以及安床的。那切记呢，在当天是不宜安门以及做嫁娶的事项。如果你本身有想要酿酒啊，或者是做一些豆腐乳啊这些呃酿制的制品的话，在当天也是很适宜的哦。以上是当天的。 当周的日课吉凶以及注意事项，接下来让我们来看一下在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属鸡的朋友，第二名是属猪的朋友。 而第一名呢是属猴子的朋友，先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这个礼拜呢，你们会用一个很淘气的心思呢，去面对你周遭的一些事物，而且会有比较多创新的思维，可能都是属于一触即发或忽然就是来的这种想法。那这些呢，对对于如果你是属于创作者啊，或者是属于呃要做一些。 比较 creative 的工作方面的朋友们呢，都会是非常大力的，而在这个礼拜，你也会非常慷慨的呢，去愿意分享自己过去的一些经验啊，或者是说自己的一些想法，来交换一些思路哦，来让大家呢都可以同时的呢去激活更多的一些想法。所以在这个礼拜，这三个生肖的朋友最大力就是可以跟他人一起。 共同的去做 brainstorming 呢，来达到更大的一个利处。当周的开运植物呢是鼠尾草，开运的矿石是蛇纹石，呃，开运的色彩是黄色和绿色。提供给上述的这三个生肖的朋友们参考哦。接下来让我们来看一下个别生肖的朋友在当周又有什么需要留意的地方。首先，第一个生肖是针对属老鼠的朋友。 属老鼠的朋友，在这个礼拜是属于需要调整情绪的一周哦，因为呢，你可能会忙于各种各样的一个计划，所以呢，你要更加的注意你的这个情绪的一个调节以及收放的部分，才能够让你随时呢，在对的时间呢，都能够顺应大。 局哦，然后去面对这些人哦。还有呢，在这个礼拜要做好周密的一个计划，才能够让一切都能够进行的顺心顺意哦。那么，在这个礼拜，属老鼠的朋友留意的天数有两天，除了周一之外，还有周五。下一个生肖是针对属牛的朋友，属牛的朋友在这个礼拜是属于需要理清修正的一个状态。那它也代表是我们需要透过。 整理自己的一个思路，然后去想想看别人的一些呃说辞，然后来及时的去发现自己不足的地方，然后赶紧去做弥补哦。那这样的话呢，才能够让你在最有效的时间内去重新做一个筹备啊调整。那尤其是针对理财跟规划事情的部分呢，在这个礼拜就要相对的更加的谨慎一些哦。 在这个礼拜比较容易会有一些小脾气啊，容易都是因为睡眠不足所泡发的，所以会建议属牛的朋友在这个礼拜生活尽量是规律，对你只有利没有弊哦。当要留意的天数比较多，除了周二以外，还有周四以及周日，请你们务必要多抓一点时间，保留给自己修身养性哦。再来，让我们来看一下是。 属老虎的朋友，属老虎的朋友，在这个礼拜是属于需要留意周遭的一个状态，而这也意味的是说，在这个礼拜是相当适宜让属老虎的朋友可以去做谈判啊、筹划，甚至是投资，而且这些也会意味的是围绕这些东西的一些问题比较容易会浮出台面，你也比较可以呢，一个一个的呢。 就是去把它去做一个解决跟收尾。不过最重要的是，在这个礼拜要保持定力，因为在收尾的时候呢，时间会拖得比较长，而你的耐性呢跟定力如果不足的话呢，那你就会有一种呃。 没有完全消除这个隐患的一个状况，所以老师要奉劝属老虎的朋友，务必呢在这个礼拜呢，要一鼓作气的把该除掉的问题呢一并的解决哦。在这个礼拜，属老虎的朋友要留意的天数有一天是周三。下一个生肖是针对属兔子的朋友，属兔子的朋友在这个礼拜是属于互利互惠的一个状况。 而这也代表的是，在这段时间非常大力，你们可以去做一些交流啊、沟通啊，还有要去多借助一下团体的一个力量呢。所以可以的话，多去参加一些社交的场合，去结交、认识新的一些人脉关系哦。那尽量呢，也要符合疫情的这个防疫规范哦。那么在当中呢，要留意的天数有一天是周四。 下一个生肖是针对属龙的朋友，属龙的朋友在这个礼拜是属于寻求共识的一周，而这也意味的是，在这段时间你要做好，呃，要协调，而且不要太过的去特立独行，这样对你会容易会有一些反效果的状况发生，尤其是要多施出一些利多给别人，这样子呢，别人比较会轻易的去。 接纳你第一阶段的一些想法跟思路哦，所以有的时候呢，舍利并不会是呃不好的一个方式。这个礼拜属龙的朋友要留意的天数有一天是周五，下一个生肖是针对属蛇的朋友，在这个礼拜是属于凡事需要谨慎的一周，而且老师要提醒切勿不要有这种呃鲁莽啊、冲动的这种行为啊。 呃，而且在这个里段，我们这段时间呢，必须要多一点的努力，多一分的努力。为什么？因为在这个礼拜，你不适合去做这种团队的这种合作模式。如果你去跟人有比较多的一些互动啊，好，比如说合作啊，或者是去参加一些社交啊聚会啊，就很容易莫名其妙的，因为一些案外案或是其他的事情呢，引起一些。 争辩啊，然后或者是是非，反而呢让彼此的关系变差。所以在这个礼拜，为了不要让自己被这样的一个运势套路了，所以呢，尽量在这个礼拜还是以 solo 为基准点呢，自己去把一些事情给扛下来，然后去完成。那到下个礼拜再来去安排这些其他的社交活动，才会是比较理想的。 那么在当周要留意的天数有两天，除了周三之外，还有周六哦。下一个生肖是针对属马的朋友，属马的朋友在这个礼拜是属于贵人相助的一周，所以基本上你周遭的这些事情啊，都是能够蛮顺利的去进行，包含的业务状况或是是呃感情的一些状况，可以的话就要多助力，呃，多借由这个。 团队的力量哦，来获取你要的这个成功哦。那在这个礼拜，为人也尽量要多一点的谦卑跟低调，还有谦和，那这样子才可以呢，达到更圆满的一个状态。那老师也奉劝属马的朋友，在这段时间也适合帮自己多进化，去多一些进修学习的一些行程哦。包含了，如果你的行事历上面本来就有排定很多，譬如说要开会的。 或者是说要上线上课程的，那如果时间有碰到就是强碰在一起的，那你尽量也是挑选是属于进修的，会对你是比较有加分的一个效果。毕竟我们每个人的时间都是有限的嘛。那么属马的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数，有一天是周日，在这天最适宜就是给自己放一天假，然后好好的就是可以让自己。 整个呃放松，然后不要去想太多的事情哦，对你会是比较好的。那么下一个生肖呢，是针对属羊的朋友，属羊的朋友在这个礼拜是属于拓展合作的一周，而这也会代表是你比较容易可以透过别人的一个帮助呢，然后来缓解你自己的一个压力。也就是有的时候你的方法不见得是对的，为何不？ 寻求别人的帮助，然后用别人的方式，可能可以让你事情呢变成是事半功倍的一个效果呢，而且你可能还可以从当中获利更大。所以在这个时候，请不要害羞去，呃，伸出你的手去跟人，或者是开你的口跟别人讨教哦。那么在当中呢，属羊的朋友要要留意的天数有一天是周六。下一个生肖是针对属猴子的朋友。 属猴子的朋友，在这个礼拜是属于需要打破框架的一周，而这也是宣告呢，我们要以一个更呃敞开的一个心胸哦，去接纳周遭的人事物，去接受别人的一个教诲，那这样子你才可以有更大的一个收获呢，等待着你哦。当中属猴子的朋友要留意的天数呢是没有的，所以你们可以。 很放心的呢，去打破这个框架，去挑战你害怕的事情，或去涉略你不敢触碰的事项哦。下一个生肖是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友在当周是属于速见成效的一周，而这也会代表是你在这一个礼拜呢是属于呃会有皮肤灵感的一个状况，呃，你有源源不绝的一个 inspiration。 那么在工作上总是能够想到一些新奇的点子啊，啊，或者是一些突破口。那么你可以在这个礼拜放胆的把它尝试运用到你的业务啊，或是执行当中。那在当周属鸡的朋友执行力也相当的强盛，运势也相当的旺，所以也没有需要留意的天数哦。下一个生肖是针对属狗的朋友，属狗的朋友在这个礼拜是属于真诚回馈的一周。 而这也意味的是说，你可以从这种双向的一个互动跟回馈的时候，达到你知道自己的一个状态，还有对方的需求度在哪里。那同时，你也会得到你想要的一个肯定。那也会建议呢，我们同时也可以让这个关系呢更加的进一步，因为大家都会坦开心呢，把呃对方的利跟弊的都说得很清楚。 所以在这个礼拜呢，请不要就是打马虎眼，用最真诚的一一个方式呢去对待你周遭的人哦，是比较理想的。那么在当中呢，属狗的朋友要留意的天数有一天是周一。最后，让我们来看一下，是针对属猪的朋友。属猪的朋友在当中呢，是属属于找到归属的一个状态，而这也会代表是在这个礼拜。 尤其如果你是在大公司啊，或者是在一个组组员的状态、团队的一个合作模式的话，你就会发现，发现就是大家好像都是在为了同一个目标而去努力，所以呢，整个这个感觉就是，呃，心也开了，然后动力也起来了，所以呢，在这个礼拜做事相对的会比较有劲，那也比较不会觉得很费力，因为觉得沟通。 的这个时间呢，不用花费那么长的时间去说服对方，而大家都非常的有这种莫名的这种呃默契，使然，可以一起的做事哦。所以不妨在这个礼拜把积压的一些事情呢，赶紧的就是跟上好，你们原来的 timeline，好，那么在当周呢，属猪的朋友运势也是相当的旺盛的，所以并没有需要留意的天数。以上是。 当周呢，个别生肖呢所要注意的地方。接下来，让我们来看一下的是当周的感情胜利主又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是针对属马的朋友，第二名是属狗的朋友，而第一名呢是属羊的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上在这个礼拜呢，我们的这个。 促进感情的一个模式呢，最主要是要以一个比较光明磊落的一个方式去，呃，追求对方或是对待对方，用比较真实的这个方式去面对对方。那当然呢，在这个礼拜最重要就是你要不时的让对方可以看到，是说他可以从你这边得到了一些小小的确信或是温暖哦。 那也要能够给对方带来一些启发，尤其是在生活或是工作方面，那对方就会觉得，如果他有任何的问题，他第一时间就会想到你，那么你进入对方的生活或者是心也就不会太远喽。在漳州呢，我们的开运植物呢是野生生阳生哦，西洋参。那再来就是开运的矿石是方解石，还有开运的色彩是荧光蓝色。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 错过了第一梯次的新春迎向幸福点灯法会，我们已经追加了第二梯次，会于二月十九日举办。如果你想要报名，请赶紧透过下方的链接报名点灯，让你在二零二二年可以一起迎向幸福，迈向喜滋滋的一年哦！我是金英老师，感谢大家本次的收看，我们下次再见了，拜拜。